ખાસ કરીને આજે કપાસના ભાવ તેજી તરફ વળી ગયા હતા અને આજે ખાંડીના ભાવ બાણું હજાર રૂપિયાને પાર બોલાવા લાગ્યા હતા તેના આધારે આપણે ત્યાં ખેડૂતોને ખુલ્લી બજારોમાં સારા કપાસના ભાવ પ્રતિમણે પચીસોથી લઈને સેવીસોને પાર મળવા લાગ્યા હતા હજી કપાસના ભાવ ઘટવાનું કોઈ નામ નથી લઈ રહ્યા ને આગામી પંદરથી ત્રીસ દિવસમાં હજી કપાસના ભાવ તેજી તરફ વળી રહે તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે દરેક વર્ષ કરતાં આ વર્ષે ખેડૂતોને કપાસના ભાવ ડબલ મળી રહ્યા છે ને ખેડૂતો પણ ઘણા સમયથી તેમના કપાસ કપાસનો સ્ટોક પર પકડ બનાવીને બેઠા હતા એટલે તેમને અત્યારે સારા કપાસના ભાવ પણ મળી રહ્યા છે તો ખેડૂત મિત્રો આજથી માર્કેટયાર્ડ ખુલવાનું ચાલુ થઈ જશે ને માર્કેટયાર્ડ ખુલતા જ કપાસના ભાવમાં મોટી ભીડની સાથે ભાવમાં પણ ઉછાળો જોવા મળી શકે એમણે પચીસો રૂપિયા બોલાવીને જો આગામી સમયમાં મોટા પ્રમાણમાં કપાસની અછત રહેશે તો તેના ભાવ ત્રણ હજાર રૂપિયાને પાર પણ જતા રહે આજથી થોડા ઘણા માર્કેટયાર્ડો ખુલી જશે અને બાકીના સોમવાર એટલે કે ચાર એપ્રિલથી બધા માર્કેટયાર્ડોમાં રાબેતા મુજબ હરાજી ચાલુ થઈ જશે જશે રોજ તાજા કપાસના કે ચણાના બજાર ભાવ જાણવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો ચાલો જાણી લઈએ કે આજે જે માર્કેટ યાર્ડોમાં હરાજી થવાની છે ત્યાં કેવા બજાર ભાવ જોવા મળી શકે જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે ઉનાવા અગિયારસોથી પચીસો ગોંડલ એક હજાર એકસઠથી પચીસો ને સોળ બાબરા સોળસો ઓગણસિત્તેરથી પચીસો ને પાંત્રીસ કુકરવાડા સોળસો પચાસથી ચોવીસો ને પચાસ કડી અઢારસોથી ચોવીસો ને પંદર પાલીતાણા ચૌદસોથી બાવીસો ને એંસી ગઢડા સોળસો પંચોતેરથી બાવીસો બગસરા સત્તરસોથી ચોવીસો ને પાંચ રૂપિયા સિદ્ધપુર સોળસોથી ત્રેવીસો ને અડતાલીસ ઉપલેટા અઢારસોથી બાવીસો ને દસ વિજાપુર ઓગણીસો અગિયારથી પચીસો ને પિસ્તાલીસ લાલપુર અઢારસો સાહીઠથી ત્રેવીસો ને એંસી રૂપિયા વિસનગર બારસો પચાસથી પચીસો ને અગિયાર ભેંસાળ પંદરસોથી બાવીસો ગોજારિયા બારસોથી ત્રેવીસો હિંમતનગર સોળસો એકવીસથી બાવીસો ને એંસી રૂપિયા સાવરકુંડલા પંદરસો એંસીથી ત્રેવીસો ને એકાવન મહુવા તેરસોથી ત્રેવીસો ને અગિયાર જામજોધપુર સત્તરસો પચાસથી ત્રેવીસો ને સિત્તેર ભાવનગર અગિયારસો અગિયારથી બાવીસો ને ઓગણપચાસ જેતપુર તેરસોથી પચીસો ને પંચાવન ધોરાજી સોળસોથી ત્રેવીસો પિસ્તાલીસ વિંસ્યા બે હજારથી ત્રેવીસો પચાસ માણસા એક હજારથી ત્રેવીસો ને પાંત્રીસ રૂપિયા